अचूक है रोड क्रॉस करते समय दाएं बाएं देखकर क्रॉस कीजिएगा हैव अ नाइस डे अच्छा लग रहा है कि वे मशीन सब कुछ बोल के बता रही है thank you very much you are welcome मैं जाकर ट्राई चढ़िए कृपया एक एक करके चढ़िए अरे मेरे साथ तो कोई नहीं चढ़ा मैं अकेला ही तो हूँ अपने पेट में जो आठ दस लोगों को छुपा रखा है उसका क्या <laughs> चलो चल के कुछ खाते हैं भाई साहब सबके लिए मस्त चाट बनाओ अरे कौन है अरे आपको तो हमने चाट खिलाई ही नहीं फिर ये मुंह पर चटनी कहाँ से लगा लिया अरे ये चटनी नहीं है तो फिर क्या है ये ले गया और मेरी बहुत को हमारे दिशा के तजुर्बा में हम पहली बार इतना मार खाया मैंने जाकर पीटने की क्या जरूरत है हिम्मत भाई तो सामने आकर मार के दिखाओ पीट दो हाँ, भागो गई गलती हो गई आपके साथी मशीन को बोलो कि हमें छोड़ दे हम कभी आपके ऊपर चिल्लाएंगे नहीं गलती से हाथ लग गया था वो भी कभी नहीं लगेगा तो जाओ और अपने पुरपुरी नगर में जाकर छुप जाओ इधर कभी आना नहीं है और अपने पुरपुरी नगर में जाकर छुप जाओ मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि लेडी मशीन ने ऐसा क्यों कहा कि अपने फुरपुरी नगर में चले जाओ उसे कैसे पता चला कि हम फुरपुरी नगर के हैं जरूर दाल में कुछ काला है देखना पड़ेगा बात क्या है अरे अरे ये तो खोपड़ी के रोबोट मशीन से है वही ये सब कुछ करवा रहा है उसे नहीं छोड़ूंगा लेकिन पटलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती जल्दी कुछ सोचो ना अरे मोटू सोचना क्या है अरे मेरे पैसे ये लो थैंक यू समोसे खाओ और शुरू हो जाओ खोपड़ी की खोपड़ी ये कौन बोला हमें तुम्हारा सारा गेम समझ में आ गया अरे ठीक है भाई अब समझ में आ गया तो मैं क्या करूं? अरे अरे बटवा जरा इनका होलिया ठीक करो रे हम्म? Ah! Que barulho! लेकर जाओ इन्होंने हमारी रोबोट से खूब पिटाई हम्म। करवाई है हम्म। ले जाओ हम्म, चलो अब तुम्हारे साथ रोबोट को भी मैं जेल में रखूंगा और उससे ही तुम्हारी पिटाई करवाऊंगा जेल के अंदर <laughs> <laughs>